Assalomu alaykum. 286 kanal o'z işini boshladi. Rossiyaning mustamlakalachiligi sabab dunyo bo'ylab institutlar faoliyati to'xtatilgan. Aynan mana shu narsa O'zbekiston kambag'alligining asosiy sababidir. E, O'zbekiston kambag'al davlatligi fakt bunga qarshi chiqa olmaymiz. Fakt. Assalomu alaykum. James Aaron Robinson O'zbekistonni kambag'al davlat deb atatdi. Xo'sh, sizning fikringiz qanday? Iltimos, fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim.